တရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေဒုကေဒုကေညာလူခတ်သိငြိမ်းချမ်းလေခွေတူညီမြဝါဒဖြူစင်တဲ့ပြေဒုကေဒုကေဤတောင် မွေအမြဲတည်ပြန်စေအတိတ်ထံပြုပဲ